Я акула, ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду, я акула, ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду, я папуля, ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду, малыша.